Lajmet e botës tjetër Zoti i shkatërrimit Vëllimi njëmbëdhjetë kapitulli 25 E vërteta qëndron midis duarve të tyre Shenjtori mban çekiçin e hekurt, ndërsa e keqja buzëqesh. Mos e gjykoni atë me të cilin ju po udhëtoni. Ju thatë se ju jeni një pasardhës të lajmeve të botës tjetër. Mos vallë ti e di se çfarë janë mauvët? Shko lexo në vëllimin e 78. Kapitulli i parë. Ngjyra që kalon nga natën në agim. është ngjyra që mund të ndryshojë botën. Lindja e mbretit të purpurt, qoftë njeri apo demi njeri, ata do të kalojnë në një revolucion për shkak të mauvëve. Kjo është e gjitha Varto Parks. A mos janë lajmet e botës tjetër një libër profecie? Ju takon juve të vendosni, nëse është po apo jo. Uuuu, çfarë është e gjitha kjo? Këto libra historie i ka marrë nga Brendon. Pra nuk janë të dixhitalizuar? Atje ka shumë libra cilësorë. Kjo është e çuditshme. Bëhuni gati. Ne do të arrijmë tek ishulli shumë shpejt. Na ka ngelur vetëm letra e demi njerëzve. Hm. Galeti do ta marrë këtë gjithashtu. Ai është bartësi i dritës në fund të fundit. Përshëndetje! Ne ju urojmë mirëseardhjen në këtë ishull. A mos vallë ju po kërkoni që të jetoni në këtë ishull? Unë jam Galet Revolt. Unë doja që të takosha me kryetarin. Unë po kërkoj për letrën e fundit. A je ti ai që të thërrasin mjeshtër? Unë nuk jam ashtu si mendoni. Këtu ne i pranojmë mauvët, njerëzit dhe demi njerëzit si një të vetëm. Ne jemi thjesht njerëz që përçmojmë qeverinë aktuale dhe të gjitha së bashku. Duket më mirë se tek Vanila. Atje po ashtu është një vend. Ku po ne do ta zbulojmë pse ju erdhët këtu. Më ndiqni. Ai personi vizarg është i çuditshëm. Kapitulli 78 dhe ky është paragrafi i duhur për këtë. Është kryesisht i përshkrimit për mbretin e purpurt. Sipas historisë, mbreti i purpurt nxiti një luftë në shkallë të gjerë dhe shkatërroi botën. Luftë, Kur koha të vijë, do të jetë një flakë e purpurt që do të ndizet. Nga këto e tutje, shtypësit dhe i ndrydhuri do të ndërrohen. Të dy do të jeni dëshmitarë të momentit kur historia do të ndryshojë. Mësuese! Që të gjithë nga departamenti i kërkimit Lolo, ato janë informacione të reja. Tashmë Galeti ka marrë një letër të re. Kjo letër mund të jetë gjithashtu për aktivizimin e rilindjes. Po kjo çfarë lidhje ka me ne? Kujtova se kjo do t'ju interesonte. Pse ti nuk e kontakton atë në këtë kohë? Sepse që të dy ju jeni bartës të dritës. Do më falni pak mua. Uuuu, çfarë është kjo dhe çfarë po ndodh? E, po në fakt, unë do përdor këtë. Ha? E, ajo është e imja. Le ta bëjmë këtë. Aaaa! Lim! Dreqin! Zjarri të ka refuzuar ty. Ajo kushtonte shumë. Më vjen keq. Galet. Mos e bëj. Kupa. Nuk është e nxehtë. Sipas lajmeve të botës tjetër, fuqia e vërtetë e letrës do të çlirohet vetëm për ata që janë të denjë. Kjo është e gjitha. Për sa i përket kuptimit të marrjes së të tre letrave, përse nuk ma lini investigimin mua? Unë e kuptova. Çasti kohor! Lejo Lim që ta deshifrojë këtë. Jo, ajo është puna ime. Po tensionohet këtu. Sistemi i kështjellës është i vjetër. Para se ne të gjejmë rezultatin, si thua për këtë? Ë, çfarë po ndodh? Ju kërkoj ndjesë Lordi Zifer. Ju lutem zbrisni këtu. Mhm. Të uroj mirëseardhjen, Zifer Traj. Zoti Vardo, ë? Pakoja e fundit e babait tim, unë e gjeta atë në të dhënat e tua. Është një ditë para se të dyluftoje me babain tim. Çfarë kërkon nga unë? Hm? A është kjo një hakmarrje? Jo, kjo do të jetë një ndeshje, që të të falënderoj ty. Le të hapen portat. Radha e parë shkon për Ziferin. Ai do të thërrasë Dragoin e Zi Darf. Aktivizohet efekti i thirrjes së tij që të tërheq një letër. Radha mbaron. Radha e dytë shkon për Varton. Pas thirrjes së Dragoit Ignit, radha mbaron. Radha e tretë për Ziferin. Thirrje e Surdoll. Dhe pas kësaj, vendos lidhjen fushëbeteja historike e Yllit të Djallit. Radha mbaron pas vendosjes së një letre të mbuluar. Një pako me ngjyra të përziera, të bardha dhe vjollcë. Fillimi i hapit. Unë thërras demonin e flakëve! I bën lëvizjet fiks si babai yt. Eja dragoi Igdin në nivelin e dytë. Pas kësaj, bashkohu me demonin e flakëve. Radha e sulmit. Shpirtat e guximshëm, sulmoni. Aktivizohet efekti i demonit të flakëve që të shkatërrojë fushën tënde. Aktivizohet historiku i yllit të djallit. Unë tërheq një letër kur kundërshtari im sulmon. Sakrifikoj pikët e jetës. Radha mbaron. Tani, ky është shpirti i betejës. Për të krijuar betejën ideale të babait, duke përdorur rregullat dhe letrat. Por babai im nuk është më me ne tani. Jo nga shpirtat e betejës, por nga një thikë. Fillimi i hapit. Vendos një kopje tjetër të yllit të djallit. Më pas thërras dragoin vrasës i yjeve Dragum Nova. Shko, vrasësi guximtar! Kjo ndjenjë dëshpërimi, më bën që të ndihem nostalgjik. Pra, kjo ishte se çfarë babai la. Duke vjedhur informacionet e kundërshtarit tënd, atëherë shkatërroje komplet atë. Ishe ti ai, që më bëri që të shihja që forca ishte gjithçka. Apo i mohon idetë e Lucianos ti? Po. Është hera e parë që unë shikoj këtë sistem. Është gjithashtu teknologjia e krijuar përmes sistemit bazë. A mund ta provoj? Më lër ta bëj nëse ti nuk di. O, prit pak. A? E kuptova. Nëse nuk e di, Li mund ta bëj edhe vetë sistemin e saj. Ha? Përshëndetje mësuese. A po shkojnë gjërat mirë atje? Ne e morëm me sukses letrën e tretë. Ne po e deshifrojmë tani. Shumë mirë. Më ndihmo mua që t'ia dërgoj këtë Galetit. Unë jam e shqetësuar për Varton. Unë e dëgjova nga Galeti, a mos po bën ndonjë gjë të rrezikshme ai? Por, ku është Galeti tani? Ai po luan lojën Shpirtrat e Betejës diku. Fillimi i hapit. Çfarë letre nostalgjike. Megjithëse kam testuar shumë lloje më parë, sa duket vetëm letrat e armatosura më përshtaten më së miri. E po unë kam një pyetje, a mendon se kanë të gjithë një ngjyrë që i takon? Ata e kanë, e kjo nuk mund të ndryshohet nga fuqitë e tyre. Sido që të jetë, ti je bartësi i dritës. Edhe pse ti nuk mund ta ndryshosh ngjyrën e gjakut tënd, mundesh që të ndryshosh të ardhmen. Sa duket edhe hëna po të jep fat gjithashtu. Fillimi i hapit. Thërras dragoin rrezatues X. Pas kësaj, unë thërras dragoin suprem të shpërthimit. Unë nuk do të bëj asgjë në fillimin e sulmit. Radha mbaron. Fillimi i hapit. Thërras makinerinë, ushtarin yll fatkeq graziston. Të gjithë shpirtrat e mi marrin armaturë të kuqe tani. Sa shumë i përgatitur. Pas kësaj, unë thërras një tjetër dragua vrasës të yjeve Dragum Nova në nivelin e dytë. Unë vazhdoj me dragoin vrasës të yjeve Dragum Nova në nivelin e dytë. Unë vendos një letër. Fillimi i sulmit. Shko dragua vrasës i yjeve Dragum Nova. Unë sakrifikoj pikët e jetës. Unë sulmoj me të dytin dragua vrasës të yjeve Dragum Nova. Unë sakrifikoj pikët e jetës. Ëh. Hm. Radha ime mbaron. Fillimi i hapit. Letra magjike, tërheqja fatale. Kur pikët e jetës janë dy ose më pak, mund të heqësh një total prej tre letrash. Pas kësaj, aktivizoj letrën Zona e Kuqe. Në këtë mënyrë ti nuk mund ta ndalosh radhën e sulmit me efektet. Gjithashtu, kur shpirtrat e mi shkatërrohen nga të tutë, të reduktohet një jetë. Me sa duket ti po e zgjidh lojën në këtë radhë. Unë thërras një tjetër dragua suprem të shpërthimit në nivelin e tretë. Unë do të krijoj një vend të ri që do t'i përkasë mauvëve. Ti ke mohuar idetë e Luçianos, si do ta krijosh këtë? Ti nuk mund të kuptosh asgjë vetëm duke folur. Ti u fute me Qeverinë e Bashkuar sepse ti mendon të njëjtën gjë, apo jo? Sepse nga aftësitë e mia u bëra një luftëtar, për një qeverisje të bashkuar gjithashtu. Së bashku me babain tënd. Dhe nëse unë vazhdoj që të fitoj, jeta e familjes time është e sigurt. Unë kujtova se mund të bleja liri për familjen time. Në këtë mënyrë, ata mund të ishin të mbrojtur. Zoti Varto na tregoi që ju jeni në komandë. Por, por në fakt atje ka roje. A duhet të presim në një tjetër moment? Mos u shqetëso. Unë kam për të vepruar sipas komandës tënde. Rradha e sulmit. Dragoi rrezatues X sulmo. A mos harrove efektin e lidhjes, çasti kohor. Aktivizohet letra magjike mbidoza. Rifreskoj të gjithë shpirtrat e mi. Iu rriten pikët me 3000. A mundesh të më sulmosh mua? Unë e bllokoj duke përdor dragoin vrasës të yjeve Dragum Nova. Ashtu siç e parashikova, Ti nuk do ta kuptosh kurrë fuqinë e vërtetë të Dragoit Suprem të Shpërthimit. Niveli i tretë i Dragoit Suprem të Shpërthimit, sulmo! A mundesh të më sulmosh mua? Çasti kohor, aktivizohet magjia, tërheqja fatale. Do rriten pikët e Dragoit Suprem të shpërthimit me 2000 pikë sulmi. Ky shkatërrim do të jetë vetëm fillimi. Aktivizoj efektin e dragoit suprem të shpërthimit. Kur të gjithë shpirtrat e mi nga dragonjtë, shkatërrojnë shpirtrat e kundërshtarit tim. Dhe unë lëviz një bërthamë nga jeta jote në rezervë. Kur pikët e tua të jetës reduktohen, unë aktivizoj rilindjen e dragoit tjetër suprem të shpërthimit! Shkatërruesi i urdhërve, arma e kaltër e revolucionit, krijuesi i shpërthimit, golemi Big Bang! Çfarë the? Rilindja Aktivizohet efekti i rilindjes të krijuesit të shpërthimit. Golemi Big Bang! Unë heq 10 letra nga pakoja jote. Shkatërruesi i pakos! Dhe shtesë, për çdo kundërsulm unë të heq ty një letër. Pastaj, aktivizohet efekti i zonës së kuqe. Kur ngelet vetëm një i kuq i vetëm, ai do të shkatërrojë të gjithë shpirtrat e tu. Ti i heq nga pikët e jetës. Sepse pikët e jetës janë reduktuar. Unë aktivizoj rilindjen e sulmuesit të Dragoit Suprem të Shpërthimit. Eja tani, krijuesi i Shpërthimit, Golemi Big Bang! Aktivizohet efekti i rilindjes, edhe pse unë kam dy kundërsulme. Unë heq 12 letra nga pakoja jote! Pakoja mbaroi. Radha mbaroi. Fillimi i hapit. Me sa duket, unë jam duke humbur. Hm. Aty nuk ka më pengje. Ëh. Familja jote është në mbrojtjen tonë tani. Ata janë në një vend të sigurt. Unë të thashë në fillim që unë jam mirënjohës. Ti më tregove mua forcën e vërtetë. Pse nuk bashkohesh me mua që sot e tutje? Një mauv i fortë si ty që ndjek një të dobët është një poshtërim. Unë do ta përdor forcën e mauveve që të marrim lirinë. Domethënë, ti doje që mauvet të përdornin forcën brutale? Shiko. Kjo është vetëm ngjyra e parë që ne e shohim çdo ditë. Bota e mauveve është vetëm agimi. Ne kemi lindur që të krijojmë një jetë të re. Si është puna? Atëherë bëje këtë, Varto. Unë do të takoj ty tek Lugina. Galet, qëndro këtu duhet të lexoj lajmet e botës tjetër. Vëllimi 23, kapitulli 83. Le të shohim. Ngjyra që nuk mund të përzihen kurrë. Para del nga lufta janë bartësit e dritës. Kur letrat janë kthyer përmbys, dera do të hapet. Do të hapet për rikthimin e të gjithëve. Çfarë po ndodh? Ti je tradhtari Ti di shumë mirë pasojat e rikthimit Beteja me djallin e Lucianus më bëri të kuptoja më shumë Lim, ndalo pak. Çfarë nuk shkon? Shumë kohë më parë, thonin që një njeri u bë dritë. Përse ti je këtu?